Hej og velkommen til den her øh, videokanal, hvor vi øh, lægger videoer op med improvisationer ved øh, vandinstrumentet. Vandinstrumentet ser sådan her ud og står ved øh, øh, træstuben, som er Vesterbros øh, naturværksted. Og øh, når man har lavet en improvisation på det her instrument, så lægger man det op på nettet. Og øh, I kan se her, hvor, øh, hvor det er henne på Vesterbro, det her ved øh, Saxogade, for enden af den her lille park, lige ved en kirke. Og øh, det her, det er deres logo for træstuben. Så vi glæder os til at se de mange interessante improvisationer, der bliver lagt ud. Og det var bare det, jeg ville sige. Tak for det.